magbroadcast itong bandirang ito, ha? Nung mag-broadcast ang bandira, ang pamilya ni Jubilin nagtungo po sa piskal. Ha? Dahil, siyempre, pinipersa din ng mga kapulisan. Maraming kapulisan ditong malalaglag eh. Yung mga nangangarap na tumaas ang ranggo pag kinasuhan na kayo sa ombudsman, huwag na kayong mangarap, mananatili na kayo sa sitaw. Ha? Alam niyo po, kung isang sitaw yung nasa balikat niyo o dalawang sitaw, hanggang dyan na lang kayo. Kaya maraming nagre na tatlong sitaw lang. Ha? PO3. Nagretiro na, tumanda, PO3. Bakit? Natadtad ng kaso dahil pinagtatakpan ang kanilang mga opisyal. Ginagamit na kasangkapan ng mga opisyal yan. Tadtad ng kaso kaya hindi ma-promote-promote. ayaw ninyong sabihin ang totoo. Ang tanong, Louie, Elgin, pulisan, yung amo ni Jubilin, yung politiko, ito kasama natin si Ligad. Ligad, nasaan si Jubilin ngayon? Huwag ninyong antayin na malalabas pa ang ibang mga video. Lalo na yung paglagay nila ng kalansay doon. May video po yun. klase itong mga ano dito. Ordinaryong tao, nagawa ninyo ng ganun. Ha? Ordinaryong tao! Kapag nagsabwatan, eh maniniwala ba kayo na mayroong nawalang sa likod niyan? Itong pagwa pagsagawa lang ng pagwa-whitewash lang ng kaso na ito, ay eh, akin, sarili kong opinion yan. Whitewash yan eh. Sarili ko, pa, pakialam ko sa inyo. Basta sabihin nyo totoo sa inyo, basta sa akin, hindi ako naniniwala. Kung ikaw ay kahit ang ranggo mo, Kirnil, hindi mo kayang ipinance ang mga gastusin na ito. Mantakin mo, forensic galing region. Katuwang ang uh, ang uh, suko dito sa atin sa Puerto Princesa. Ngayon lumalabas na si Jubilin yung tuyo na bungo na halos lumuti na ang bungo. Oh. Eh kung uh, magkakasabwatan nga naman, halimbawa nagkakasabuatan or nababayaran, eh yun magiging matibay na yun na ebidensya laban doon sa umamin dahil pinaamin. Iba ang umamin sa pinaamin, mga bugok. Oh, sasabihin ninyo, pinaamin, hindi umamin. Iba ang inao, iba ang umamin kaysa pinaamin. Pinaamin po. O ngayon, sasabihin ninyo ngayon, ayan ang lumabas sa forensic examination eh. Eh paano pala kung isa kang ordinaryong tao, nagkakasabwatan ito ngayong sa mula sa region hanggang lokal. Nakakahiya bumagsak ang reputasyon ng PNP. Nadadamay ang mga matitino. marami tayong ah, marami tayong kilalang matitinong pulis. Pero nadadamay. Okay, tanungin natin. Bakit pinanghintulutan ng pulis ng PNP na mambugbog itong tauhan ni Ligad sa loob ng presinto. Binwas! Mga anti-crime pumapasok, ibig sabihin sa buwatan na ito. Ha? Binwas! Binwas! Mga kabigwas, tingnan ninyo ha. Tapos ilalabas kagad nila ni, ni Louie Larusa, nila Elgin, na kumpirmado na. Kumpirmado na sa si, si Liubert ang may kagagawan. Pumatay Mantakin mo, isang ordinaryong tao, na naninirahan lang malapit sa basurahan, magawa niyang mapapatuyo ang bungo ni Jubilin sa loob lang ng ilang araw? Big was! Big, big, big was! Alam niyo po ba, habang tuwang-tuwa ang mga kumag na pinagbintangan, itong si Liubert, yung kamag-anak ni Galino hindi nagsampa ng demanda. Kaya kasuhan ninyo yung bandera na yan. Kung nung oras na yon na pinost nila na kumpirmado na lumabas ng DNA, kakasuha, kinasuha na si Liobert. Alo ang reaksyon ng nanay. Ha? Ito, nga, yung nanay mismo ni Liobert, mga kabigwas, habang nandito sa aming himpilan, panuurin po ninyo, mga kabigwas. Ito na oh. Yan oh. Nasaan yung ano? Ah, nasaan? Hmm. Ano, hindi lumalabas? Hmm, sige. Anuhin natin. Uh, iulitin natin po mga kabigwas. Yung napapanood po ninyo. Hey. Yan ha. Yan. Yung napapanood po ninyo, yan ha, eh yan po ay video po yan. Habang, ulitin natin yan, oh, habang mga kabigwas, habang uh, nagbunyi ang bandera dahil kinasuhan na raw itong si Liobert. Tuwang-tuwa sila na kinasuhan. Pero hindi totoong kinasuhan. Habang nagbunyi sila, ang nanay ni Liubert na nandito sa aming himpilan, ito ang kanyang reaksyon. Diyos ko na at pala sa amin! Eh, ilang beses na ngayon pamilya namin, ginaganito po kami. Anong kasalanan namin? Ano? Yeah, relax lang, relax lang. Tubig ko muna eh. Tubig, tubig ko. <laughs> Ano ba gusto nila sa amin? <laughs> Namumuhula kami ng tama. Ayaw namin magyaman sa hindi magandang paraan. Tanggap namin na kumakain kami ng tubig asin. Ayaw namin mag-ahawak ng pira na ikakasama ng buong pamilya. Diyos ko! <laughs> Nasaan na yon? Ha? Hindi, mayroon pa, mahaba pa yan. Mm. Okay, mga kabigwas, sa mamaya sa pag uh, sa pag-upload po yan mamaya, ayusin namin at ipapakita ninyo namin yung reaction mismo ng magulang ni Liubert. Nag-hysterical po mga kabigwas, sa totoo lang. Nag-hysterical siya. Noong uh, ah, sinabi nila na na nagsampa na ng demanda ang kanilang kamag-anak. Sa totoo lang mga kabigwas, hindi po nagsampa ng demanda. Dahil mismo mga pinsan ni Lubert hindi maniniwala na maggawa ni Lubert yan. Yang sinasabi na itinuturo ng PNP at binantaan pang patayin ni Ligad itong si Lubert. <laughs> Gita nyo? Kung ano na ang nangyayari, ang saklap ng buhay nila. Ha? Bagamat ganun ang kalagayan ng mga tao na ito, ilalabas natin ang katotohanan. Umpisa pa lamang po ito mga kabigwas. Ginagaygay na natin umpisa. Bakit gusto nila ngayong ipokus kay Jubert, uh, kay Lubert ang uh, usaping ito? maiiwanan ang paghahanap kay Jubilin. Mga kabigwas, marami pa po kayong matutuklasan. Bakit inamin ni Liubert na siya ang pumatay? Kahit naniwala siyang hindi patay. Ha, naniniwala siyang hindi patay itong si Jubilin Galino na kanyang pinsan. Ha? Naniniwala siya. Hindi daw talaga patay. Ha? Kaya, mga kabigwas, atin po yung uh, ah, patuloy na uh, subaybayan at may matutuklasan po kayo. Ha! Nakababalaghan. <laughs> Palawan. Hindi dito yan. Kaya yung damuho na yan, yung himpila na yung kasabwat sa lahat ng kalukuhan, ay gustong gusto nilang idiin na. Gusto na nilang itapusin ang usapin ni Jubilin. Magtatanong ako uli. Bandera, Richard Ligad, opisyal ng PNP, saan ba talaga ngayon si Jubilin? <laughs> saan si Jubilin ngayon? Yan ang tanong ko. Saan ka makakita? Tayo pa naman ilulukuhin. Yung bag na katabi sa bangkay, ang katawan ng tao na bulok. Nabulok ha? Katawan ng tao na bulok. Pero yung bag, hindi malang namantsahan. Kawala. Anong klasing? <laughs> May hustisya pa ba tayo rito? Kaya nga nung kinasuhan nila ako nung fabricated issue noon, na attempted rape, nung manalo ako, nung binasa na ng judge na acquitted and dismissed ako, sumigaw ako sa gitna ng court. May hustisya pa pala dito. May matino pa palang hukom. Ibig sabihin, hindi lahat din na hukom ang naiimpluwensyahan ng mga tiwaling kapulisan at Diwaling Midyaman. hmm. Yan ang totoo. Kaya doon sa pamilyang Galyeno, kung gusto po ninyo na magsampa ng demanda, makipagkita kay sa akin, sampahan, tulungan ko kayo para mabigyan natin ng disiplina itong isang himpilan dito. Mantakin mo. Sa pahayag ni Hubert, hindi pinahintulutan lahat ng mamamahayag na lumapit at mag-interview sa kanya. Maliban sa bandera. Bigwas! Bigwas! Ibig sabihin, kasabwat. Ilabas ninyo si Jubilin. Buhay man o patay, yung katotohanan. Huwag ninyong iligaw ang taong bayan. Malaki na ang kasalanan ninyo sa taong bayan. Binigyan ninyo ng problema ang buong lalawigan. Hindi lang lalawigan, buong bansa. Sa totoo, nakakahiya. Mantakin mo itong bansa na ito ating lalawigan. Isa lamang na working student nagtatrabaho sa isang butik sa Robinson, pati Robinson na damay, bumagsak saglit dahil sa kagagawa ninyo lumandi lang kayo, mga pinisti kayo, marami pa kayong dinamay. Kung sino man yung utak dyan sa pangunguha kay Jubilin, tigil, tigil, tigilan ninyo na yung kamanyakan ninyo ha. Ha? Mayroon pa naman akong alam dyan sa nasangkot na yan. Nasangkot dyan ngayon dyan kay Jubilin na isang tao lang siya. Pero dalawang babaeng ginamit. Ibig sabihin, manyak nga. Watch! Lalabas at lalabas ang katotohanan nito. Kung ako dyan sa pamilya ni Jubilin, wa wag po kayong magpapa-impluensya sa mga nakayuniforming gustong ibahin at baguhin ang sisti ang uh, ang investigasyon ni Jubilin. galing nito kay uh, galing sa 208. O galing sa uh, ah, 208 ang sabi niya, "Good morning Sir Tom. Dami na po nadadawit sa Jubilin case na 'yan. Pero hindi pa napangalanan kung sino ang mastermind sa lahat ng kasinungalingan. Pinaiikot-ikot na ang kwento kasi baka sakaling mawala ang mga tao. Totoo yan. Kasi ang mangyayari, ang gusto nilang mangyari, alam nyo po ba? Ang gusto nilang mangyari na mag-away-away itong mga ano, mga pamilya ng Galieno at ng Dasmariñas. Gusto nila itong mag-ano eh, uh, gusto nilang magkakarambula para maiwanan ang isyo ni Jubilin. Mantaki mo, naglabas na sila ng death certificate. Naalala po ninyo mga kabigwas, yung nandoon sa Cebu, ipiplay ko rin minsan dito. Yung dalawang magkapatid na sinasabing patay na, mayroon pang bangkay na nakuha. Pero sa totoo lang noon, yung uh, ginawa na nila yun, mayroong judge doon na nagbigti. Ha, na konsensya sana. Dito may magbibigti din sana. No, na isang opisyal, hindi natin alam kung anong opisyal siya, magbigti din sana. Makonsensya sa ginawa. Yung magkapatid sa Cebu na kinidnap na pinalabas din nilang patay na, ah, kas kasabot lahat, may nagpinansi. After two years, nakita, magkasama yung magkakapatid, nakuna ng video. Kaya, yun, mayroon nang nagpakamatay. <laughs> Ganun ang nangyayari dito. Oh, oh, sabi naman ng 313, always akong nakamonitor sa inyo. Taga Ryotuba po ako. Oh, hindi ko nang banggitin yung pangalan mo ha. Baka mamaya pag initan ka. Bigwas. Bigwas. Galing naman sa ano 0907 sabi niya advance. Merry Christmas idol. <laughs> Ha ha ha. Okay, salamat po sa inyo pong uh, inyo pong uh, pakikinig ang sabi niya dito, ang sarap damhin ang lamyos ng mga awiting Pasko. Ayan, ha? Ayan. Darating ang araw ng Kapaskuhan, hindi magkakasama-sama ang pamilyang Galyeno, pamilyang Dasmariñas, pamilyang uh, nila Jubert. Ano apelido ni Jubert? Uh, ah, ano? Uh, kasi pinag-away-away po sila ngayon. Pero ito ang inyong dapat abangan. Si Jobert po, hindi po malala ang kanyang sugat. Si Jobert ha, hindi po malala ang kanyang sugat pero nandoon sa ospital kuno. Pero pagdating ng gabi, dinadala sa PNP Irawan para bugbugin. para paaminin at idiin ang isa kung ako sa inyo diyan sa mga kamag-anak ni Jubert, magkaisa kayong mga galyeno, kayo-kayo mismo, dahil gusto kayong bulagin sa katotohanan. Kung ako sa inyo, mag-usap-usap kayo. Magsama-sama kayo. Kung kailangan ninyong lumapit dito sa aming himpilan, tatawag ako ng abogado galing Maynila, sampahan niyo ng kaso ang nagpapahirap sa inyo. <laughs> Mga kabigwas, bagamat uh, dumating na ang eksaktong oras ng aking